hello and welcome friends Tally ERP nine सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं बहुत सारा कमेंट आया हुआ है कि सर मुझे पेमेंट में और रिसीविंग में पेमेंट को रिसीव करने में और पेमेंट करने में दोनों में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो चलिए उसको समझते हैं जानते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आती है ठीक है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है तो सबसे पहले क्या करना है ये कंपनी बनी हुई है लेकिन कोई भी वाउचर एंट्री अभी पास नहीं हुई है तो देखिए कंपनी में जो फंड आप रिसीव कराएंगे अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो भी फंड कंपनी में रिसीव कराएंगे आप उसे हम पैसा रुपया या इस तरह का कोई भी नाम नहीं देते हैं सिवाय कैपिटल के उसे हम कहते हैं कैपिटल क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं तो अभी हमें कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है लेजर अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं ये ईआरपी e नाइन है प्राइम अगर यूज कर रहे हैं तो प्राइम में और भी ज्यादा आसानी हो गई है तो यहां से अकाउंट इन्फो दिख रहा होगा आपको अकाउंट इन्फो पर चले जाइए अकाउंट इन्फो ये आपको दिख ही रहा है तो ये अकाउंट इन्फो पे जैसे ही आप जाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से आएगा ये कह रहा है लेजर्स तो यहां पे जाकर के लेजर बना सकते हैं लेजर दो तरीकों से बनाया जा सकता है एक मल्टीपल लेजर एक सिंगल लेजर फिलहाल हमें सिंगल लेजर की जरूरत है सिंगल लेजर बना लेते हैं तो कंपनी में रिसीव कराया जाने वाला फंड कहलाता है कैपिटल ठीक है अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टेली यूजर्स ये कहते हैं कि सर ग्रुप का सिलेक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है तो जितना ज्यादा अभ्यास होता जाए ग्रुप सिलेक्शन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती जाएगी यहां पर कैपिटल अकाउंट ग्रुप रखना है साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप ये दिखाई दे रहा है तो यहां से कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट यहां पर न शो करे तो आप केवल सी प्रेस कीजिएगा सी वाले सारे ग्रुप्स हाईलाइट हो जाते हैं और यहां से चूज कर लीजिएगा कैपिटल अकाउंट जैसे ही चूज करेंगे एंटर करके नीचे नीचे आते जाइए नीचे आइए नीचे आइए एक्सेप्ट करा लीजिए हो गया एक्सेप्ट बस काम हो गया है कैपिटल अकाउंट का लेजर आपने क्रिएट करा लिया इस तरीके से लेजर बना सकते हैं ठीक है अब हमको जो भी एंट्री पास करनी है वो अकाउंटिंग बाउचर में जाना है पास करने के लिए तो ये अकाउंटिंग बाउचर में आ गए वी हाईलाइट है वी प्रेस कर दीजिए अभी हम है पेमेंट बाउचर में और हम है सिंगल एंट्री मोड में हमें डबल एंट्री मोड में जाना है ये सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री कर सकते हैं नो प्रॉब्लम लेकिन चलिए डबल एंट्री मोड में हम चलते हैं यहां से F12 फंक्शन बटन प्रेस करना है ये लिखा हुआ है use single entry mode for payment contra receipt vouchers ठीक है तो यहां पर हमें इसको नो कर देना सिंगल एंट्री मोड हमें नहीं चाहिए और डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू चाहिए अगर आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं कंट्रोल ए कर दीजिए यहां पर डेबिट क्रेडिट आने लगा ठीक है फिलहाल हमें पैसे की रिसीविंग करानी है जिसे हम कहते हैं कैपिटल तो उसके लिए हम कहा जाएंगे कौन से बाउचर में जाएंगे रिसिप्ट बाउचर में रिसिप्ट में ही जाकर के हम पैसा रिसीव कराते हैं तो सिक्स प्रेस करते हैं तो यहां पर कैपिटल को रिसीव कराने की बात हो रही है तो ये कैपिटल कर दिया हमने अब कितना फंड आप रिसीव करा रहे हैं वो देख लीजिए एंटर करिए जो भी फंड रिसीव कराना है यहाँ पे दे दीजिए आप कैश में रिसीव करा रहे हैं या बैंक खाते के थ्रू करा रहे हैं अब वो भी देखना होगा फिलहाल मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ तो ये हो गया अब यहाँ पर लिख देता हूं capital has been received R E C E I V E D in company ये लिख दिया हमने नरेशन में नरेशन का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं उसी को नरेशन में डाल दिया जाता है तो ये हो गई पहली एंट्री पास अब हमारे पास फंड हो चुका है देख सकते हैं ये एंट्री आपको देखनी है गेटवे ऑफ टैली पर आकर दो बार डी प्रेस कीजिएगा ये एंट्री आपको दिख जाएगी अगर प्रिंट करना है तो अल्ट पी कर लीजिएगा तो प्रिंट भी निकल जाएगा इसका ठीक है तो फिलहाल हमें प्रिंट नहीं करना है केवल प्रीव्यू देखना है तो अल्ट पी करिएगा और अल्ट पी करने के बाद यहां पर साइड में देखिए यहां पर दिया हुआ है विथ प्रीव्यू तो विथ प्रीव्यू बस करिएगा आप विथ प्रीव्यू यस करिए तो यहां पर प्रीव्यू आपको नजर आएगा ये देख सकते हैं ये आपकी प्रीव्यू है ठीक है ये आपका बाउचर है ठीक है ये कंपनी का नाम है ये कंपनी का एड्रेस है हमने रिसिप्ट बाउचर में एंट्री पास करी है ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पे सिक्स लैक्स ओनली भी लिख के आ रहा है तो यानी छह लाख रुपए आपने रिसीव करा दिए हैं ठीक है चलिए बाहर आ जाते हैं इससे बाहर आने के लिए स्केप बटन प्रेस करते हैं जो कि बहुत ऊपर कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में दिया होता है ईएससी e का बटन ठीक है तो ये बाहर आ गए ठीक है बाहर आने के बाद क्या करना है अब हमें एंट्री पास करनी है यहीं से हम सीखेंगे कि हम रिसीव कराएंगे तो उसका क्या मतलब है ये तो कैपिटल की रिसीविंग हो गई यानी कि फंड का रिसीविंग हो गया कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पैसे या रुपए की जरूरत होती है वो हमने रिसीव करा लिया है ऑलरेडी ठीक है अब हम अगला स्टेप जो लेने वाले हैं वो ये है कि हम परचेजिंग करेंगे हम होलसेलर पार्टी से खरीद के लाएंगे और फिर हम बेचेंगे ठीक है लोकल पार्टी जो भी आएंगे हमारे पास हम उनको बेचेंगे उस पर हमें प्रॉफिट होगा ठीक है चलते हैं बाउचर में और बाउचर में आकर के सीधे आ जाते हैं परचेज बाउचर में परचेज का मतलब होता है खरीदना हम कहीं से खरीद के लाएंगे फिर हम सेल करेंगे तो खरीद रेट यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पर सप्लायर का इन्वेस्ट नंबर आ रहा है जो भी सप्लायर का इन्वेस्ट नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेज अगर डेट अलग रखना है तो आप अलग भी कर सकते हैं F2 प्रेस कीजिए यहां पर मान लीजिए आप एक मई से चाहते हैं ये सारा काम करना तो यहां पे एक मई की डेट डाल दीजिए तो देखिए यहाँ एक मई हो गया यहां पर हो गया है यहां पर भी आप चाहे तो मैनुअली एंटर कर सकते हैं यहां पे जाइए और यहां पर एक पांच और 2022 कर दीजिए तो यहां पर लिख दीजिए एक पांच 2022 बस हो गया ये एंटर करिएगा नीचे आइएगा यहां पर हमने कोई भी लेजर नहीं बनाया अब कंपनी में काम करने के दौरान जब आप बाउचर एंट्री पास करेंगे तो उस समय कैसे लेजर बनाएंगे अल्ट सी करके बनाएंगे अल्ट सी जैसे ही अल्ट सी करेंगे तो यहां पर जबकि परचेज वाउचर की बात हो रही है तो आता है यहां पर कौन से पार्टी का लेजर क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा देता हूं कोई भी एक नाम लिख देता हूं एंटर करता हूं सी लिख दिया है ताकि आपको पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी ही है ठीक है ये हो गया अब यहां से आकर के क्रेडिटर कर दीजिए क्रेडिटर कर दिया एंटर करते हुए maintain balance bill by bill इसको यस रखिएगा क्रेडिटर पार्टी का एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं स्टेट डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है तो स्टेट भी जरूर डाल दीजिएगा यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर क्योंकि हम बात कर रहे हैं परचेज वाउचर की तो ये लिख दिया परचेज अकाउंट ठीक है अब देखिए ये हो गया परचेज अकाउंट ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में खाली प्री प्रेस कर दीजिए पी प्रेस करेंगे तो परचेज अकाउंट और प्रोविजन दोनों हाईलाइट हो जाएगा परचेज अकाउंट डाल करके आगे बढ़िए एंटर करिए एक्सेप्ट कराइए ठीक है अब यहां पर हमें स्टॉक आइटम की लिस्ट बनानी है स्टॉक आइटम की लिस्ट बनाने के लिए भी अल्ट सी प्रेस करना है स्टॉक आइटम की विंडो छोटी होती है जबकि लेजर वा, क्रिएशन वाली विंडो बड़ी होती है तो देखिए ये स्टॉक आइटम की छोटी सी विंडो ओपन हो गई है अब यहां पर कुछ स्टॉक आइटम हमें डालने हैं जैसे मान लीजिए यहां पे कर देते हैं चेयर्स तो यहां पे चेयर्स कर दिया अब यहां पर आते हैं यूनिट डाल देते हैं यूनिट तो यूनिट क्या करेंगे नंबर्स कर देते हैं नंबर्स तो यहां पे सिंबल दे देते हैं एनओएस कर देते हैं सिंबल में और फॉर्मल नेम नंबर्स दे देते हैं नंबर्स हो गया अब यहां पर ऐसा तो है नहीं कि चेयर खरीदेंगे आप तो डेढ़ खरीदेंगे ढाई खरीदेंगे अरे चेयर खरीदेंगे तो पूरा खरीदेंगे तो यहाँ पे number of decimal places zero रखते हैं एंटर करते हैं और फिर इसको एक्सेप्ट कराते हैं यहां पर आ गए क्वांटिटी तो यहां पर 100 quantity we are going to purchase और यहां पर एक की कीमत है पांच सौ रुपए ठीक है तो इस हिसाब से 100 की पचास हजार रुपए हो गई यहां पर हमें जीएस यहां पर हमें जीएसटी भी लगाना है जीएसटी को तो हमने एक्टिवेट ही नहीं किया डोंट वरी जीएसटी यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हैं यहां पे आपको प्रेस करना है F11 प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको नजर आ जाता है स्टेटटरी तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर स्टेटटरी एंड टैक्सेशन वाली विंडो ओपन हो जाती है जीएसटी को ऑन करना यहां से यस कर दीजिए set oblique alter GST details इसको भी यस कर दीजिएगा जैसे यस करेंगे आपका स्टेट जो भी हो चूज कर लीजिएगा हमारा उत्तर प्रदेश है आपका जो भी हो चूज कर लीजिएगा आपका जम्मू कश्मीर है वही चूज कर लीजिए लद्दाख है वही चूज कर लीजिए मध्य प्रदेश है वही चूज कर लीजिए फिलहाल मेरा उत्तर प्रदेश है इसको रेगुलर रखेंगे कंपोजिशन वो होता है जो हर तीन महीने पर जीएसटी फाइल करते हैं फिलहाल यहाँ पे आते हैं एंटर करते हैं यहाँ पर जीएसटी आई नंबर डालते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका जीएसटी आई है वो नंबर आप जरूर डाल दीजिएगा एंटर करिएगा ठीक है वेरीफाई करेगा इसको टैली एंटर करेंगे ईवे बिल को अभी नो रखेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहां से यस कर देंगे तो देखेंगे कि यहां पर दो ही जीएसटी के टैक्स टाइप दिखा रहे हैं फिलहाल हमको यहां पर तीन ऑप्शन दिख रहा है एग्जेप्टेड रिलेटेड टैक्सेबल हमें फिलहाल टैक्सेबल रखना है तीनों के बारे में बहुत बात कर चुके हैं हम तो अभी बात करने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आ गए यहाँ पे एचएसएल अच्छा कोड चाहिए कि नहीं चाहिए अगर नहीं चाहिए छोड़ दीजिए बाकी show all GST tax type ये तो हमें चाहिए ही चाहिए तो यहाँ से इसको यस कर दीजिएगा कंट्रोल ए कर दीजिएगा सब टैक्स दिखने लगा दिख रहा है कि नहीं ठीक है तो फिलहाल इंटीग्रेटेड टैक्स वो टैक्स होता है जो केवल और केवल लगाया जाता है जबकि आप डिफरेंट स्टेट से सामान खरीदते या बेचते हैं उस कंडीशन में ठीक है फिलहाल 18 परसेंट यहां पे कर देता हूं बाय डिफॉल्ट एंटर करता हूं एंटर करता हूं एंटर करता हूँ और एक्स को एक्सेप्ट कराता हूं कंट्रोल ए कर दिया एक्सेप्ट हो गया ये चालू हो चुका है अब यहां पे जीएसटी के लेजर्स को क्रिएट करने की बात है तो यहां से अल्ट सी कर देता हूं यहां पे लिख देता हूं सीजीएसटी सीजीएसटी यानी सेम स्टेट का मामला होगा तभी सीजीएसटी लगेगा और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ठीक है जो भी टैक्सेस से संबंधित लेजर्स हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाते हैं तो यहां पे देखिए जीएसटी आ भी रहा है जीएसटी कर लीजिए सेंट्रल टैक्स कर लीजिए और यहां पर क्या करना है आपको नॉर्मल राउंडिंग कर लेना है एंटर करिए एक्सेप्ट कराइए यहां पे आपका सीजीएसटी आ गया है कैलकुलेट होकर अगर आप डिफरेंट स्टेट की क्रेडिटर पार्टी लेते तो यही टैक्स कैलकुलेट नहीं होता ध्यान दीजिएगा अल्ट सी कीजिए फिर यहां पर लिखता हूं मैं जीएसटी लिखेंगे तो ये एसजीएसटी लिख दिया एंटर किया एंटर किया ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए यहां पे जीएसटी करेंगे और यहां पर क्या करेंगे स्टेट टैक्स कर देंगे तो ये स्टेट टैक्स कर दिया हो जाएगा काम ठीक है यहां पे चाहे तो नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं फिलहाल छोड़ देते हैं एंटर करते हैं सेम टैक्स दोनों पे आ गया है ठीक है अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे टैक्स रेट भी शो करे प्रिंटिंग के वक्त तो आपको इसको सेटिंग करना होगा प्रिंटिंग के समय ठीक है तो चलिए उसको उसके बारे में बताता हूं अभी फिलहाल इसको एक्सेप्ट कराते हैं यहां पर आप नरेशन डाल सकते हैं इसको स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं ये हमारी एंट्री पास हो गई है परचेज वाली तो यहां पर आप देखेंगे तो ये ये हमारी एंट्री है परचेज वाली यहां से मैं आपको दिखा देता हूं दो बार डिप्रेस करके ये देखिए ये है हमारी परचेज वाली एंट्री और यहां से इसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहां से हम इसको यस कर सकते हैं तो ये देखेंगे तो ये हमारा प्रिंट कुछ इस तरीके से आएगा ये देख सकते हैं ये हमारी प्रिंटिंग है लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट नहीं शो कर रहा है टैक्स रेट शो कराने का आसान तरीका है टैक्स रेट कैसे शो कराएंगे जब अल्ट पी प्रेस करेंगे ना तो उसी वक्त ये प्रिंटिंग का कॉन्फिग्रेशन आएगा ठीक है और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्फिगर कॉन्फिगर मिल रहा है तो बस ये कॉन्फिगर पे चले जाइए और कॉन्फिगर पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर तमाम चीजें आपको नजर आएंगी यहाँ पर नजर आएगा आपको कि ये देखिए यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है print item wise GST detail तो item wise GST detail detail देख, देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यस कर दीजिए अगर परसेंटेज वाइज कॉलम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यस कर दीजिए ठीक है तो वो बंद हो जाएगा ये खुल जाएगा तो फिलहाल परसेंटेज वाइज ही देखना है तो कंट्रोल ये कर देते हैं अब इसको एंटर प्रेस करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर एक ही आइटम लिया था हमने और परसेंटेज वाइज इसमें जीएसटी दिखा रहा है कि अठारह लगा हुआ है ठीक है समझ में आ रही है बात ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी अब मान लीजिए ये आपने परचेस तो किया लेकिन अभी पेमेंट की बात आपने नहीं की पेमेंट की बात तो की ही नहीं है तो पेमेंट कैसे होगा तो पेमेंट करने के लिए आपको जाना होगा यहीं पर मैटर है रीप्रेस कीजिए और आ जाइए पेमेंट वाउचर में परचेज किया तो जब भी परचेज करेंगे तो पेमेंट ही करना है आपको ठीक है अब क्रेडिटर पार्टी उठा लेंगे यहाँ पे डेबिट आ रहा है ऊपर डीआर लिखा हुआ आ रहा है ठीक है मैंने आपको ये बताई दिया कि सिंगल एंट्री को डबल एंट्री मोड में कैसे चेंज करते हैं अब यहां पर आपको डीआर डीआर में क्रेडिटर पार्टी का नाम लिखना है अब देखिए यहां पर आ रहा है उनसठ हजार रुपए कुल मिला के खर्च कितना आ रहा है उनसठ हजार रुपए तो यहां पे उनसठ हजार डाल दीजिए आप ये हो गया काम यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस में कर्सर अपने आप आ जाता है क्योंकि मेंटेन बिल बाय बिल को हमने यस किया था तो ये आ गया अब यहां पर ये आपका पेंडिंग बिल है बस इसको ले लीजिए यहां पे क्रेडिट किसको करेंगे अगर आप कैश में दे रहे हैं तो कैश कर दीजिए बस ये कैश हो गया अगर बैंक के थ्रू देना है तो बैंक कर सकते हैं और नरेशन डाल दीजिएगा बस हो गया काम ये परचेज का हो गया पेमेंट परचेज करेंगे तब पेमेंट करेंगे ध्यान दीजिएगा ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं सेल्स वाउचर में इसी चीज को अब हम बेचने वाले यहां पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे और यहां पर कोई डेटा पार्टी तो है नहीं जो खरीदेगी हमसे तो अल्ट सी करके बना लेते हैं ना यहां पर लिख देते हैं राजू राजू राजू डेटा पार्टी है ठीक है आप आगे डी दे सकते हैं ताकि समझ पाए फिलहाल मैंने नहीं दिया है और ये जाएगा सन्ड्री डेटर में किसमें जाएगा सन्ड्री डेटर तो ये डेटर कर दिया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ये एक्सेप्ट हो गया फिर इसको भी एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए ये सब दिया हुआ है कि किस किस चीज के थ्रू सामान वामान लदा उदा के जाएगा ठीक है यहां पर आए ये सेल्स अकाउंट का लेजर बना दीजिए सेल्स अकाउंट ये हो गया ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट वहां पर परचेज अकाउंट बनाया था आपने याद है ठीक है एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे हो गया काम यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लेंगे एक ही तो आइटम है चेयर चेयर ले लेते हैं सौ कुर्सियां हैं नब्बे कुर्सियां बेच देते हैं एक कुर्सी की कीमत हम रख देते हैं बेचने वाली कीमत यहां पे रख देते हैं आठ सौ रुपए ठीक है ये बेचने वाली कीमत है ये दे दिया हमने बाकी जीएसटी तो वही रहेगा जो आपने दिया था तो यहां पे जीएसटी सीजीएसटी लगा दीजिए और यहां पे एसजीएसटी लगा दीजिए परसेंटेज वही रहेगा ठीक है दाम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ठीक है और यहां पर इसको एक्सेप्ट करा दीजिए ये तो हो गया सेल लेकिन अभी हमने इसका पेमेंट रिसीव नहीं किया तो रिसीविंग की भी एंट्री करनी होगी जो ग्राहक ने आपको पैसा दिया उसकी भी एंट्री करनी होगी ठीक है तो इसके लिए कहां जाएंगे इसके लिए रिसिप्ट बाउचर में F6 प्रेस करके आप जा सकते हैं रिसिप्ट बाउचर में तो ये आ गया रिसिप्ट बाउचर में अब यहां पे आ रहा है क्रेडिट किसको क्रेडिट करेंगे तो जो हमारी डेटर पार्टी है जिसका नाम राजू है उसको ले लेंगे चौरासी हजार नौ सौ साठ रुपया इनको पे करना है तो ये पे करेंगे चौरासी हजार नौ सौ साठ रुपया ठीक है ये चौरासी हजार नौ सौ अगेंस्ट रेफरेंस पे आ गया कि नहीं maintain bill bill wise detail का यही फायदा है ठीक है और ये यहाँ पे आ गया पूरा डिटेल अब यहाँ पे कैश कर देते हैं कैश में ये दे रहे हैं बैंक के थ्रू जाना चाहते हैं तो बैंक भी कर सकते हैं तो ये हो गया एक्सेप्ट करा लिया यही तो है पेमेंट रिसीव और पेमेंट कर देना यही चीजें हैं ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी क्लियर हो गया होगा और भी जो कंफ्यूजन है वो आगे की वीडियोस में दूर होती रहेंगी तब तक के लिए keep watching thank you for watching this video